Остановитесь перед тем, и все организовано безупречно. Станьте свидетелями жизни, очищения от тяжести присутствия безмольного бога. это и Вы больше, чем история. Осторожнее. Is not good, yeah, work, wish not